Mi negocio cambió después de Chacarita Emprende a mucho mejor. Tengo más ventas, me conocen más, llego a más gente, mi producción mejoró. Todo en positivo, cambió mi vida a mucho mejor. Aprendí a administrar mi dinero y también a ofrecer un buen servicio a mis clientes. Ahí yo aprendí mucho, trabajar en la calle, ahora ya tengo mi negocio, mi casa, todo ya así. Y gracias a Chacarita Emprende, eh, un mejor y trabajo se ayuda y que eh, cuidamos las plantas. ¿eh? Mi antepea, allá por hacer tallercito especial, ¿sabes? Y ojalá que sea conseguir que por ayudar a la gente en la chacaita.